na ni kweli tumekuja, we have come. Kuna song inakuanga na kama hapo lakini very early in the morning nimeanza ku thoughts zangu zimeenda hivi kidogo so at white54 facebook white54 channel on twitter see i like how he understands me before i have to explain myself the makings of very good co-hosting si ndio ndio hivyo eh eh mm. atenda kupata wapi kwa mtandao r a j raJYZ Raji is the DJ mm -hmm. kila mahali mm. eh, mixes mix mixcloud na mdundo pia mm -hmm. eh, youtube coming up shortly. Mm -hmm. Mm -hmm. All right. mdundo na mixed out ni, za when? <laughs> <laughs> Juu nimezisikiza zote. That's our first tip. update on YouTube. That's why nimechill kwanza nikasema acha niwapee time. Anapata? Mm-hmm. Eh. Yeah. So mm hii mwaka fresh mixes, new energy, mm -hmm. new levels. Mm -hmm. mm. Hadi levels. Aye. <laughs> Alafu kabla tusahau, mm -hmm. since ni Friday yeah? mm. sherehe ni wapi? Aha. Ratiba ya sherehe inaenda hivi <laughs> mm, sawa <laughs> tuandike notes uh <laughs> eh? -huh. eh, leo on Friday pale jioni jioni pale Kavali mm -hmm. kwa Westlands mm -hmm. with DJ Max Kavali mm -hmm. Westlands DJ Max Kavali Westlands DJ Max eh mm hivyo -hmm. hivyo uh, then kesho Bamboo Bamboo Cask Lounge kwa Parklands na mimi Bambu huu? Bambu kask. Ukisema sema bambu tu bambu, mtu wa Bambu kask. Bambu kask. Eh, Bambu kask. Iko okay. Parklands. Parklands. Eh, I'll be playing. So come through. Uh -huh. Leo tuko kwa Kavali, kesho tuko Bambu. Okay. Um, in conclusion, leo ni <laughs> Kavali, Westlands, DJ Max KE. Mm. Kesho ni Bambu Kask with Rajis the DJ. Yeah. Unacheza the whole night? Yeah. Utachoka? Ah, nimezoea oh. hapa kazi tu. Oh my gosh, I'm so sorry. <laughs> Hashtag Social Friday. Okay, I will be reading a couple more of your comments in a little bit, but now we finish with our last guest. Alafu pia kuna video, so kwanza tumsalimie, alafu hiyo video ikiwa tayari tutairusha tu hapo and then you just enjoy slowly. Yeah. Hello. Yes. How are you? Fine, fine, thank you. Karibu sana. Asante. Wanakuita nani? Mimi naitwa David Ndege. Ehe. Yeah, yeah, comedian. Aha. Yes. Are you so you're funny. Uh, a bit funny. A bit. Yes. Unaweza fanya wewe acheke. Huyu achekangi ovyo. Mbaya sana. Hebu mchekeshe. Eh. Hata mimi nikuangalie. <laughs> Ametoka kuniangalia. <laughs> Unajua nataka nimuita kijana mdogo. Ah? Nataka nimuita kijana mdogo. Okay. Eh, kwa sababu unajua kila mahali mimi ni kijana mkubwa. So, kijana mdogo. Ha? Mambo namna gani ndugu yangu? <laughs> Nikuulize swali wewe ulikunywa chai ya Moi? Hapana, uongo. Wa. Kwa hivyo hata ujui nini ilikuwa hapo. So ukitaka kujua hayo maneno, tafuta mimi. Kijana mkubwa. Kijana mkubwa. 1978 <laughs> eh. tulikuwa tunakunywa. So mm -hmm. karibu sana nitakuonjesha mimi maziwa. Unaona kama mimi ama? Iko sawa, iko tu sawa. Iko tu Thank you very much. Mm. Yeah, yeah, yeah. Nimeona amecheka kidogo. Tumekubali sasa. <laughs> Aya, tell us about Yaya Comedy. Uliingia ama ni wewe ulianzisha na mheshimiwa, since wewe ndo mkubwa tumuite mheshimiwa, ulianza na mheshimiwa ama uliingia katikati? Unajua kwa mheshimiwa mm. ukiwa mdogo wewe ni mdogo <laughs> okay. so uh -huh. tulianza naye mm -hmm. mi ile kazi nafanya kuna hasol lingine ya kando mm -hmm. so alikuja mbali na hasol mm -hmm akanipata hustle mm. eh akanichekeza mm -hmm. sio mimi nilimchekeza uh -huh. so kunichekeza akaona ah, kumbe huyu ndugu yangu ni mkubwa mm -hmm. juu yeye hakujua hata jinsi ya kulamba maziwa mm -hmm. so nikamfuliza bwana, ukitaka kulamba maziwa unafanya hivi mm. yes mm. so hapo ndio tulipatania mm -hmm. nafanya mechanical engineering wow yes We, okay wow all right so Umekuwa hapo kwa miaka ngapi hivi tuseme? Eh, ijaenda miaka Mhm. mm but naweza sema tumeenda for some months Mhm. mm yeah. What's the experience like? Very good mm -hmm. At times ukiwa na pressure unasikia pressure inapungua Mhm. mm Ushawahi na pressure ikipungua? Eh, huyu na, na, na talanta yake hiyo punguza. Ushawahi punguza pressure hata ya gari? <laughs> Hiyo sijawahi. Punguza siku moja, uone vile inakoga tamu ah. Pako unaona gari inaenda chini tamu sana, very enjoyable. Wow. uta enjoy Wow. Toka nje ya studio uanze kuzitoa. Aha. Utapenda. Wow. Thank you. <laughs> yes. Well, okay, all right. Eh? Okay. So it's it's it's, it's something that you look forward to but kuna kazi nyingine unafanya. Exactly. Kuna mahali unaweza kuwa too busy kushoot juu ya kazi ama usikie tu umechoka juu ya kazi utaki kushoot tena ama useme ume uwe ni mgonjwa, tukutane next week. Okay, once umeanza kufanya kitu, you have to dedicate yourself. mm -hmm. So hakuna saa nitafili ya kwamba niko mgonjwa ama whatsoever. Nitajikaza mpaka ni make sure tumefanya kazi. Na useme hivyo juu anakuangalia saa hii. Naona mnaweza mpea pressure. Ni kijana yangu mdogo huyu. Ni eh. mdogo siwezi mwogopa Oh, wow. <laughs> okay. Anaelewa. Unajua uwezi piga ama uwezi kazi ya mzee. Mm. So mimi ni mzee. Mzaleo wa 1978. So akizaliwa 2004 hebu <laughs> hesabu nilikuwa na miaka ngapi? So ni mwili tu inatudanganya. Ni viazi amekula mingi. Wow, hapana, huyu huyu si wa viazi. Amenituambia mali ametoka. Okay, maybe viazi kiasi mm. na ugali ah, vile unaelewa <laughs> Bungoma inakaa namna gani? so tunatoka huko. <laughs> okay, so if my team is ready tunaweza cheza the the last video. Hmm, excuse me, eh, hey, mmeongea sana hadi sauti inaanza kupotea. Hey, eh, kindly tunaweza cheza the last video and then maybe work on it. So nilikuwa nimeuliza ka babies what's her favorite skit is yenye mmefanya. What's your favorite skit yenye mmefanya? Yaani wewe mwenyewe hata hata wa leo ukitembea tu peke yako unajikuta tu unacheka. Yes. Eh, kuna comedy tumefanya last. Mhm. Mm eh, tukiwa kwa workshop. Mhm. Mm Very interesting. Mhm. Mm -hmm tukilalamika jinsi saa zingine watu ukiwa na gari mzee uko na gari aina gani mzee juu mimi niko na gari mpya KC eh, okay. something uh -huh. so watu wa gari mzee wanatusumbua sana sana so tunalea aliniletea ingine mzee one time utamuona uh -huh. gari ingine mzee kabisa mpaka tukasukuma uh -huh. so eh, tukateta sana nikikumbuka hiki saa zingine nacheka Jinsi aliingia na gari mzee na akaanza kutetesha watu mm -hmm. Vile unaelewa wale watu wako na magari mzee mm -hmm. wanasumbua <laughs>